Soto Wind Master. Ha, ni Soto Wind Master. Okey, ini dia punya burner. Okey. Ini dia punya ni regulator dia, regulator. Dan ini dia punya spark dia. Oh, lupa atau apa nama dia apa. Nanti kita fikir-fikirkan. Ah, okey. Okey. Mari kita ni. Ah ha, ini namanya Four flex stand. Kau dah ada ni okey lah bawa. Oh flex stand. Ya, dia lipat kan om. Oh. Ha, dia bukan macam ini. Nampak? Ha, dia masuk gini je. Ha, begitu. Ha, ni untuk yang ni untuk yang besar. Saya ada yang kecil yang uh, tri flex punya. Yang ini four flex. Saya pun tak tahu kat mana dia. Ha, nanti saya cari dia lah. Okey, sekarang saya nak Abang Mat. Cuba masukkan ini ini dia linda valve ni cucuk dan twist dan pusing okay. Okay, clockwise okay, Abang Mat sampai Abang Mat dengar bunyi macam gas jangan takut-takut pusing aja. pusing aja. ketat nah, lagi nah, lagi tak ada ah, ketat dah ok ok ah, ya? Ah, okey. Yang ah, ni tadi mana? Yang ni Ha, sampai dia tak boleh pusing lagi lah Okay ha, Jadi begini Okay Jadi beginilah cara dia nak set up Okay Now, Abang Mat Bila tengok di sini Dia ada plus dan dia ada minus plus we'll go anti clockwise Okay, mana kalau kita nak api yang besar kita akan pusing dia Okay ya anti clockwise kalau kita nak tutup minus kan nampak minus tu minus tu kita akan pusing dia clockwise clockwise Okay. dan ini adalah something special about uh, Soto Windmaster ni dia datang dengan kalau tak salah ni nama dia Pfizer kalau tak salah nanti kita tengok manual dia kan uh, dia macam igniter tau okay. jadi kita tak perlu pakai macis Okay, say when Ini kira berapa cup agak-agak Satu? So, okay, mari kita buat lagi sekali. Okay, Abang Mat tengok ni. Okay dah. Okay. siang hari ni susah kita nak nampak api dia tu. Gunung kaki jaga bulu kaki. 500 ml. 500 ml. Kita nak tengok berapa lama dia masak air. Apa kau buat tu? Dia kena check ha? How close is the distance between the stove and the utensil? Nampak lagi rapat, lagi bagus lah. Cepat dia Ah, perai. Ini kan? Yeah. Cepat masak. Tapi yang ini kan titanium. Sekejap pada. Dan kita tak membazirkan fuel. Apa abang mak buka? Tengok. Nampak api ni? Hampir-hampir masak. Oh, dah nampak buih dia? Ya, dah berbuih. Okay, tengok tu berbuih dia. Berbuih dia? Yeah. Berbuih dia? Dah. Dah kira masak ni dah kira dah kira lah. dah, okey lah okay. dah kira okey lah so sekarang kita okay. pastikan berapa lama kita ambil untuk masak 500 ml air so, 3 minit ya, kalau macam mana review awak ini Abang Mat adakah dia mudah digunakan Abang Ahmad tak pernah nampak stove ni. Dan ini pertama kali Abang Ahmad pegang kan? Tentu. Okay. Jadi apa pendapat Abang? Masih gunakan bahan membakar eh. yang ambil ni Oh itu zaman Jepun punya tu? Zaman Jepun lambat Abang Ahmad. Ah, ah. Itu anak Jepun, kerja Jepun dulu. Oh kesian eh. Patutlah dia buat macam tu. Okay, kalau macam gitu Abang Ahmad punya pot akan jadi hitam tau. Nanti kita tengok bontot dia. Dia hitam ke tidak airbag dia tak hitam mamat dia bersih sebab tu kita pakai gas gas lebih elok ok jadi awak mungkin uh, berminat mudahkan cara operate dia itu ah, stop dia eh, tak ada tak combine dia kena beli separate unfortunately tapi kalau awak awak beli ni beli ni Soto Windmaster dia kasih yang uh, uh, Triflex punya stand saya saya lupa kat mana saya taruh. Saya pun dah tak tahu. Ah senang kat Beach ada. Ini ini benda ni. Ha ah, ya. Okay. Kalau kita nak bawa stove atau nak beli stove, kita kena kita kena tengok mana kita nak pergi sama ada uh, fuel dia senang kita beli readily available kalau di Singapura uh, white gas tak ada jadi kita tak boleh beli white gas punya base stove Ah, ah, sebab yang ini boleh dicari di Singapura. Ini ah, kat banyak. Kat ada banyak. Lah. Ah, yang itu boleh beli online. Mana-mana ada jual. Ini berapa? Ah, eh? 12 dolar kan? Okay. Yang ini? Yang itu dalam 100 Singapura dolar. Ada Ah, bukan. Ah, mass drop. Oh, ah, tak ada. Ah, yang four flag ni dia punya stand uh, saya beli ekstra lah. uh, saya beli ekstra. Ah, uh, okey. Kita nak pakai kiu, kita nak kena